そういえばこの中、見たことなかったな。え人いたのサンブレイクのストーリー終わってから気づいたよ。マジ二人もいたのいつもお疲れ様です。